Bagi saya satu lagi, yang anti vaksin. Bagi saya anti vaksin tu janganlah anti vaksin. Kamu jarum saja. Ha, jangan sebab untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Tanpa vaksin kita susah untuk terangkan. Banyak sudah kan kita nampak apa yang terjadi. Ha, datanglah vaksin bersama-sama. Ya, teman-teman, perempuan, saya sekarang berada di Dewan Masyarakat Pengawan di mana di sini akan diadakan uh, pemvaksinan bagi dos pertama bagi uh, warga duduk di sini dan ini merupakan salah satu ya salah satu pusat pembaksinan uh, yaitu PPV uh, kecil bagi uh, kawasan Dun Bengawan ya dan uh, dijangka seramai 252 orang yang mempunyai senarai uh, divaksin hari ini dan selebihnya akan divaksin ucapkan terima kasihlah kepada CITF e e daerah yang telah um, menyambut uh, seruan kami uh, eh, suruhan yang berhormat eh, Datuk Muhammad Haji Alamin kita punya ahli parlimen Kimanis di mana uh, beliau telah berusaha untuk menghubungi um, musti supaya uh, PPV ini dibuat ataupun buat pengoperasian PPW di Dun Bengawan ini. Alhamdulillah pada hari ini kita telah pun melaksanakan secara realiti lah. Ah. Sebelumnya kita mengadakan outreach di uh, simpangan uh, apa ni mukim simpangan dan hari ini kita mengadakan uh, uh program penuh uh, PPW di Dun Bengawan dan pada hari ini kita telah um, uh, apa ni target sasaran kita ialah 252 dos yang akan kita berikan kepada penerima vaksin ini dan kedua dos kedua pada 10 hari bulan uh, 9 dan alhamdulillah uh, proses ini berjalan dengan lancar walaupun pada hari ini nampak agak apa tu kelam kabut sedikit namun kita dapat uh, mengawal keadaan di mana mereka uh, dapat uh, menjaga disiplin SOP yang telah uh, uh, kita sedia maklum untuk diamalkan. Terima kasih kepada pihak uh, pejabat daerah, CITF, CITF daerah dan juga majlis daerah dan juga pengurusi JKK dan juga um, UPPM N30, staf-staf saya di UPPM N30 yang telah bekerja keras dari semalam untuk menyediakan ataupun memanggil uh, individu-individu berkenaan untuk hadir pada hari ini untuk menerima vaksin. Kalau tidak ada halangan, mungkin dalam pukul 1 kita selesai untuk mewaksinkan 252 orang ini. Yeah. Oh, setakat ni, uh, kalau yang di Bengawan ni, pada hari ini memang sofa far lah semua. Apa yang dirancangkan, apa yang diaturkan, semua berjalan dengan lancar. Semua pun bagi kerjasama yang bagus lah pada hari ini. Uh, semua pun yang disusun atur, semua pun okey, tiada masalah. Perasaan tu mula-mula gemetar, gemuruh. Tapi uh, selepas vaksin tu memang tiada apa-apa pula. Okey, sejalah. Okay. Alhamdulillah tiada juga apa-apa. Oke Bu. Uh, kita ada penyakit kah sebelumnya? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Nah, cuma anu sajalah aku makan obat apa tuh namanya horat sarap. Horat sarap. Hmm. Oh. Ah, itu saja. Lain-lain nggak ada. Tapi kita mau vaksin hari ini kan? Iya. Uh, jadi untuk selepas ini apa kita punya harapan lah ah. harapan selepas kena vaksin terpaksa ini alhamdulillah lah sihat lah nanti. Okey. Untuk orang yang sudah uh, bervaksin untuk dos pertama, sama saja dia masih kena menjaga SOP, mas kena pakai masih, jaga penjarakan, jangan buat keramaian uh, and then uh, pakai sanitizer, hand sanitizer dan mandilah. Uh, still ada probability untuk terkena jangkitan lagi walaupun sudah dos pertama. Even dos kedua pun masih ada yang positif lagi. So rantaian itu kita kena putuskan dengan mengikut SOP masih. Sementara itu kita ingin mendapatkan uh, pandangan daripada pihak pemimpin serta pihak kesihatan mengenai tular uh, mengenai uh, vaksin telah kehabisan di negeri Sabah dan juga di daerah Papar. Ini uh, jawapan daripada uh, PPM dan juga para petugas serta di pihak kesihatan mengenai message yang tular di media sosial. Ya biasalah viralnya, ha? kadang-kadang uh, mereka suka uh, mempromosikan benda-benda yang tidak tepat. Sebenarnya uh, vaksin ini tidak habis, sebenarnya dia mungkin agak lambat ataupun terlewat sampai disebabkan oleh beberapa perkara seperti teknikal dan sebagainya. Tapi insya Allah uh, vaksin ini akan mencukupi untuk menampung keperluan Ah, di daerah Papan ataupun di negeri Sabah khususnya di Bengawan ini insyaAllah. Okey, pertama sekali uh, terima kasih kepada uh, warga UPPM Bengawan kerana bekerjasama dengan kami. Berkenaan dengan tular uh, isu masalah vaksin tu, dia bukannya masalah tu tiada vaksin tetapi bekalan tu uh, dia punya supply tu agak shortage, agak kurang. Ha, dan pengarah kesihatan negeri mengarahkan kami untuk fokus kepada dos pertama. So that's why dos kedua kami kasih hold dulu, kasih tangguh selama dua minggu dan kita fokus kepada dos pertama untuk mencapai imunisasi 60% untuk komplit dos pertama saja dulu. Ha, dan dos kedua kami akan reschedule, akan bagi tarikh baru. Hmm. Oh yang tentang dos dua tu. Ya. Oh yang tentang dos dua tu itu sebenarnya di luar pengetahuan kami sebagai uh, MyBag uh, apa yang dimaklum dengan kami daripada KKM dia bukan habis sebenarnya dia stok dia belum sampai ah uh, stok dia bukan, belum sampai dalam masa terdekat awal September dia akan sampai insyaallah kita doakanlah bersama-sama bagi saya kami lah, tim kami kami mengharapkan kerja kami ini diteruskan tidak ditamatkan begitu saja lagi satu kami mau kami berjuang nih untuk sama-sama kita menghapuskan uh, COVID nih sampai habis. Saya berharap saja um, semoga kita ini sentiasa dijauhkan penyakit lah. Jadi kalau apa pergilah kita turun vaksin. Uh, hopefully uh, semua beri kerjasama untuk terima dos vaksin ini sebab masih ada segelintir masyarakat yang masih uh, tidak terima ini vaksin sebab wabak ini kita perlu kekang bersama untuk mencapai herd immunity itu kita perlukan 70 ke 80% kita punya kawasan itu bervaksin uh, and then masih kena ikut SOP uh, ah, harapkan semua masih uh, beringat dan berjaga jaga lah. selagi kes kita masih ada selagi itu kita kena ikut SOP sementara kami meneruskan uh, program vaksinasi begitulah uh, keadaan di Dewan Pengawan uh, di mana di sini telah diadakan pusat vaksinasi dan sebenarnya uh, untuk makluman um, tular satu mesej apabila uh, dikatakan vaksin telah habis namun sebenarnya uh, vaksin sebenarnya tidak habis cuma dari segi proses penghantaran sahaja ya kita mendapat maklum daripada pihak Perusetia sebenarnya penghantaran vaksin ada sedikit kelambatan dan dijangka akan uh, bermula uh, sekitar hujung hujung Ogos ataupun permulaan September ini yang kita mendapat uh, maklumat daripada pihak bersedia dan kita harapkan semua masyarakat bertenang dan kita tunggu makluman daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Jabatan Kesihatan Daerah mengenai info-info selanjutnya. Dapatkan info yang sahih dan elakkan daripada menularkan mesej yang tidak benar. Sekian dari saya. Saya Muhammad Abdul Rahman dengan ini melaporkan.